Iki ceritanya apa, Mas? Anak iki bekerja, dia jadi pengamen ning halte. Hmm. Jadi pengamen ketemu remaja sing bolosan. Pelakune iki orang mesti mau papat. Rolling. Rolling. Action. Action. Bisa turun Bu larane. <coughs> ya wis tuh le daripada membengi. Kene tak delok sik Bu. Oh, tesih panas sih, Iku. Don watukku. Obat sing ini kok Bu. Heeh. Mendhet duwite rumiyin nggih, Bu. Ya, duitnya nengisar kasar kan ada Karo turane tuh beras. Nggih. tak baru sekian sekian ya. wah sajane aku ini sekolah lho terus buku ra kuat ngragati mangan wae pas-pasan dumamen iki butuh obat ibuku buku mak loro ah ngamen wae dong, kayak dobe dong, kari sidik lu dong. Dan kue tet, aku berat di cacing neng weteng kue kepanasan. Nek aku cucu cacing weteng wetengku, ku harus juga di kitab. Beneran gue tet? Walah, menggaris semene do rantek. Mbok kaya Mas Praja kilo lho isih teges. Walah, do bingung noise wis do nur kok ya pet-petan ya. Kowe do ngertine ora artine mergangsan. Oh alah momo, kowe ora ngerti artine mergangsan. Nek mergi artine mergi. Nek gangki ya artine gang sing digodhek awak dhewe nang kene. Nek sanki artine sanres. Jadi artine gang mergi bingung tetek ngu. sanres. Ngerti rada? Bangun pira, dong. Hasan ki artine Mbah Hadi. Sing ya. pertama ning kene Mbah Hadi. Ya. Ora iso, ora duwe sing pertama ning kene kuwi. Gek tur Mbah Hadi kae ora pertama ning kene. Sing pertama ning kene iki Mbah Slewah. Sing penting iki ya. mergangsan, mergangsan. Rasa dipikir mumet. Walah, oh, ora ngerti to artine mergangsan. Mergangsan kuwi artine mergongso. Wah, gongso telo wong iso kacang. Ora gongso kaya ngono kuwi pergongsonya artinya kan tukang kayu kayak ngono pergangsan kuwi bapakku bapakku tukang kayu ora dong ya ora ngono kuwi no tet bapakmu sak tenane kae kan tukang gawe teklek wis rasa bacot saiki tambah meneh wae kene urunane urunane wah aku tambah tuku ki mau tet ke mau tang aku to tet ora ndek tet Nok, mau pitok e, Dik. Mengono 1000 juta. Wah, gur 3000 nggo ngopo? Nggo tuku bensin wae ora cukup. Ya golek kompas-kompasan wae. Eh, eh, eh, eh ono. Eh, sampe eh, lewat, eh, lewat. Kompasi, kompasi, kompasi. Ojo, ojo, kowe Eh, mandek. Ora apa, Mas wae. Ojo, ojo. Mandek, mandek. Ya, mandek. masih wae, ora masih Mas wae. Eh, mandek, Ditra. Wow. Wow. Kurang iki, kurang iki. Onone mono kok. Oh wis engko turai botole we. Eh. Oh, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu niki enten Arto, di Mbak sobat. Iki se duwe saka sapa le? Saka nggone Bu RT. Walah, kok malah ngrepoti ibu RT. Lah kowe wis matur nuwun durung karo Bu RT? Sampun kok, Bu. Ya wis, kono gek ndang maem, jebone isih kok. Ah, Bu, mpun jam 4 deh, belum mengerti nih. apa ya? Aku melu. Tur kowe terakhir lho. Ya wis ra apa-apa. Yo. Yo. Yo. Wah, nek carane ngene iki ora ana kletik-kletike, eh, lambe ku garing. Wah, duwite ya wis bablas. Are ngedol kathok e ya wis ra Ah, diusul, usul, nek utang gone Pak Karsoe piye? Ko nek nganggo jenenge Panjul lah mesti etuk. Aku ngerti pikiran licikmu ini mesti engko sing kon bayar ya mengatu. Nek sak ngene iki ta, prihatin Wah, oh bener kuwi. Piye iki maling belum bae piye? Setuju, tapi neng di nangone Pak Honda lho. Sing mangkat kowe, Tet. Aku dhewe. Ora wong siji, eh, wega aku. Oh, gak tau Wah, ya nak gur wong loro ki ya aku wegah. Golek kanca ji meneh. Wis aku wae tak kancane. Nah, baik kowe. golek peleme kaya ngono ae Ren. Pinter kowe dino iki kancaku. Armaka jam piro? Manut. Makasih iki ya ora apa-apa, sesuk. Sesuk wis teles. Melu wae wong loro ning jaga wet, ning wetan karo kulon. Ya ayo mangkat yuk. Zaidat Saya tak sih ini mau. Enak eh, lah Dad Pengen tahu Coba cipi Kecetra Cepat Jok jok jok jok aku Orang-orang enak ya oh saya kuis jam songo durung yo. Ya. harus lah gula ibu kue wah jam songo ini e mulih anak mama aku anak apa Baji kering. eh bali ya bali ya bali ya bali ya eh. eh bali ya bali ya ya Moh, moh. Eh, caca jonane ndi mo? Ora ngerti ya biasane ya wis ngetok. Ana apa ya? Wah, aku agak ono masalah ya, Mo. Lha apa masalahnya? E? aku mau diantemi karo cah kelas telu e. paling sih nang kono mau menggose pasukannya dorong teko santai to waduh kue ngerti tara to mau ngerti kan mau meneng meneng seneng karo aku to kaya kan mau mangkas kelas bareng aku mungkin sing ngantemi cemburu karo aku Alah, sak tenan iki sing seneng ki ita apa kowe? Nek didelok-delok kaya kowe, Ji. Ora mau sumpah ora mau. Cacah dari dia mau. Lah kuwi apa Eh tap aku lagi malah donang kene. Santai-santai tap. Iki lo nopi ana masalah e. Lah ana apa mau? Masalah iki apa? Walah nek mung iki paling masalah mung Remon. Dinaki kowe bener enjul. Wong ning ganggu kowe ciri-cirine piye? Kae lho sing kelas telu paling cemburu karo aku. Tumpakane bu motor apa mau semes apa apa mau kayak jenenge Ita lho Wal paling temone ireng cendi eli eh paling ora sip no sok parani ya cap terus sesuk parani eh sesuk rasa mlebu sekolah meneh ya beres beres Kaya eh, paling iso Ono ning arep sekolahmu mo ya, iya, Lah Ya paling ra. kok ora mantel aku warngan wong ya aku. Mungkut anu ya lho, kowe mengko kandhani wonge lho. Yo, kelas telu ra dhek. Masalahe sing maju kowe ora, Gampang, gampang. Engkau karo kowe lho. Engkau karo kowe lho. Alah masalah ngantuk wong gampang. Ya mangkat yo. Ya, ya, Yo, Yo, yo. lửa mấy cái lửa Oh, aku ra ngombe malah awakku lara kabeh. Nek ngapuki malah lara. Acana me. Agine kowe wingi kae pas ora mabuk. Agak panas, kae dong masuk angin iki. Ter kowe wingi dongrotoki peleme Pak Honda to. Ngerti kowe? Tak. Dandane karo Pak Honda. Eh. Dudu dhewek yo. kena dandani ra. Ra. Oh ya wis, nek dandani sakarepmu. Kena bisi bebekmu. Tak kena ya. Eh, lo, tinggi Sing wingi adoh ndelok ae eh, lho. Sing ana narine barang ae. Eh. Heeh. Kowe yo engko bar iki rono apa ya? Oh, ora apa-apa. Aku kita ya seneng e. Apik kita Ha Asyik gawe B, kae sapa to? Kok bisa metu koyo ngono iki? Wis, apa-apa, Cap. ini ya diarep mangkat nang sanggar ya lo, Pengen dolanan jimbe. Kan melu kok. Oh, ayo ya ayo Aku pengen dolanan jimbe karo badati jar mengarepkan deh, Oh ya, aku tak tahun dulu tur. Sing main dulu kok, sing main dulu kok. Tak ate, wis diajari wae. Aku ku nek minta maaf deh. Iya. Ya ora apa. Oh, yo, yo. Yo yo, angkat yo. Iya. Masih medoan ae yo. Thank Isro harap latihan deh. Aku ya pengen ajar deh. Aku ya lagi ajar deh. Asing ngajarin di. Oke lagi dundang mau. Aku ya iso. Oke lagi guruku kayak lagi teko eh. Dong apa lagi. Kau ngapa ning ini? Wah, ora aku meng pengen dolanan jimbe lo. lho. kau kae ngopo kancaku di Sandra barangi. Orang Ora kae pengen minta maaf. Oke, di saya tak jalan udah tangga kayak ngopo ya? E? Abis ini tak itu kok batik buku ya e, mas? Batik eh, buku lo apa ya? E? Loro meriam. Oke, naik ngono. Kuing jalan udah tahu malah tak kayak gue. Abis ini gue lagi mabuk, orang ngerti aku ya Nah, saya di kurang ra. Isi. Biro. Mana ibu? Wajar tak tilih dompet tuh ya Wah, gue jalan mana ya yo? Ketemu wasi nol. Ketemu kompas ya. Aku mangen. Ayo nengin mau saya bu, ya. Iki nggo sedina ora apa-apa. Ah, njaluk ya wingi wis ngantemi kowe ya. Ya. Iya iya. Cari iya. ya. ya. Saiki dolanan jember ah. Ya ora iso ya dolanan jember. Ajari ya. aku ya. Heeh, ya, karo kanca-kanca kae. Yo. Iya, iya. Wis saiki latihan sih. Ayo. Yeay. Nang ngene iki bas. Kok ramu nih? Ya ditutuk ben muni. Nah, lha iki ora iso, Dik. Aku jenenge rusak, mobilnya ora rusak. Ngene iki tun, tun. Nah. Ngene iki slap. kau yang aku miring kau utekmu iki lho. Lah lara. E. Ayo latihan. Tuh. Tak iki coba ngene. Aku sesok melu mo. Ora apa, randong karo Novi dijak. Iya. Acampir ae sesok. Mengi Sopo wae? Aiki terus tambah unggul karo tambah John. Ya opo? Ya opo? Lepas padang kan. Dahar. Ala nang acara opo ae? Eh? Ulang tahun kota Jogja. Oh, kota Jogja ya ulang tahun to. Ha iya, mesti sesok ana Pak Walikota barang lho. Wah, jalur di wae. Heeh, oh, bener gue bisa naik ke atas pentas dengan jimbe-nya mungkin. Mm -hmm. Untuk menyemarakan pembukaan dari Surat untuk Jogja kesempatan malam hari ini gitu ya Haji dan kepada yang terhormat Bapak Wali Kota daerah Jogjakarta dan Bapak Heri Sudianto kami minta dengan hormat untuk bersedia membuka acara surat untuk Jogja dalam rangkaian hari ulang tahun Yogyakarta ke 249 malam hari Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada saudara-saudara anak-anak sekalian. Dengan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka dialog budaya Jakarta pada malam hari ini kita secara resmi kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jogging apa ya nang nang? Eh. Coba eh, eh, eh, parani kan dong. Tet. Ya, parani kan Apa Ini yo. Pakai ini. Yo. Oh, kowe to? Apa oh. kowe Ngamen aku ning kene. Berarti sing ngamen nang kene kowe to? Heeh, oh, oh, iki Aku iki saka wetan anu, pentas. Pentas ning ndi? Nah, Bentara. Ah. Pentas apa ngono? Pentas perkusine dhewe. Wo, wis do iso to? Wis, wis. Aku Goro-goro kowe ya nih, Oh. Kok mau nang ndi cacang Akeh do ngono. Eh, Cak. Eh, Cak. Jangan. Eh, ayo, ayo, eh, eh, Wae, ada rezeki Lagi Ayo api iki dite kayak ki. Yo piye piye iki mentas mau. Habis kanca-kancane udah setuju ra iki. aku Wes ra apa-apa aku. Nambahin gue cukup pati lo. lho. Ora apa-apa. Kok misake nggo nganu to. Sakit jarane loro B. Jarane gula dhewe B. Kayak wis ya. Yo. Wah. Ojo nek rapi nak nek dimainkan kowe. Ora apa iki Kau kanca-kanca. Ora apa ya, terima wes. Wah, kita tak bantu lho mau. Yo. Ya. Lho iki tanda terima maaf, minta maaf ya dhewe lho ben ngono kowe ya lho. Yo. Oh, ya, oh, ya. oh. ya, ah, tak? Aku balik ke Balik sih. Yo, oke. Yo, yo, yo. Yo. Ayo. Yo. Yo. Kue ngapa ele kok kayaknya lagi bingung? Anu bu, nganu nganu apa kula kan boten pun boten sekolah melih lah nek ra sekolah kowe ning endi? Nah, kula esuk karo awan teng nek bengi teng warung PMP niko lho, Bu. Dadi duit sing mau omongke saka Bu RT kayak iki Kayak iki duit hasil mulai ngamen to, Le? Nggih. Aku kan wis orang bayar tunggakan telung sasi to, Bu. Aku ra pengin ibu lara meli. Oh ya wes, mulai sesuk kowe sekolah meneh ya Le. Ya piye carane ibu tak golek duit dinggo bayar tunggakanmu ya Le. Nggih.